quente e hoje tá fervendo. Ele veio quente e hoje tá fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Pra votar Bolsonaro, minha mão já tá tremendo. Vou pra Putin, pão com mortadela.